anti ah, eh? eh? ngenda okukateerako naye nze abadde agamba anti kiki ati abamazzi babadde baleese nekyandala zino sente nga nyingi enoberu yaffe ye anti zino sente nga nyingi ganamazzi twagakozesa ddi tunaabeeranga bubazi mu kusasula amazzi genda ompitira abapangisa yangu bonna genda ompitira abapangisa kale anti wendi genda mu nyumba bakwe ekyayi buli kaseera nobeera ngaosasula busasuzi mazzi buli kaseera nabeeranga mazzi mu amazzi ah, ah, mugakozesa muti ah, anti anko yali agambye buna amazzi basobola gajja mu pipa ne bagateeka mu ttanka nebamala ne ebyo ebiti byonyinyonyola kisoboka kiri bwe kiti ngeyo bbiri wezze tusobola obutaddamu kusasula bbiri awo tutya genda oyita ekyuma tugenda sumulula wali eri ng'amazzi teganatuuka mu mita gabala okitegeera nga teganatuuka mu mita gabala ogirabe tusumulule eba tuteekeko olupiira lugende mu ki mu pipa amazzi tegajja tuuka ku mita mita tejja gabala nga tutwala butwazi gabwenga wetuuse e, e, e, ku nsonga naye bulijjo nnoonya engeri gyetulira naye nga wetuuse mu ddiiro tugenda tukikole tuvudde kusasula amazzi kino nkikoledde ebbanga kikoledde akubba amazzi nze mpulira ntiddemu nze kugamba essubi ebisoose nze mpulira mbyeralize olabagana amazzi gayitamu mita eno negabala okitegeera katwano tugenda gajja ku mita teginagabala tugenda gajjira wano tufayo kino ekintu kiwedeoza ogenda kuddamu okugulu okusasula amazzi tugenda kuconnectinga neno payipe tugagende mukono wano kiwe eh, kale no kikole kebera kebera keeyo nga wensi bano tebatusanga tewali nawe bantu eh, kitegeera ojja kukwata wano osumulule nga ntuse eri wagulu hmm. nolupira jangu okwata jangu okwata bebera giradda wali eri sumulula sumulula sumulula ega eh, aha kyekyo kyekyo tereezaawo bulungi ntereezezza aha kyekyo kwata bulungi kwata gaze gaze gaze eh, gajja eh? gajja gajja bane mbadde mbonaabona n'amazzi biru nejjanga nnene amagezi amagezi genakuwadde geeko geeko genyo